ah sunu mbokk yi ñuy seetaan eh, ñëw nañu tey comme niñ leen ko digale woon ci bunt bi nga xam ni ci la ñu war a tëjee nag histoire waalo histoire waalo nag kenn mënu ko mu jeex te tuddloo Seydi Hadji Malick ñu leen di ñaan nag ngeen dégloo ñoo xel ak xol ak nopp te bañ ñu dégloo ak bët ñu leen di defal waxtaan wi tey nag moo di ci xalam gi ak woy yi Alaaji Bukunta Njaay ci waxtaan wi professeur Iba Der Thiam ak professeur Rawane Mbaye ki leen koy présenté nag di seen xarit El Hadji Amadou Seye kon bu Kunta Ndiaye nga bégal nit ñi ñu jublu ci waxtaan bi Keskurana la ndibum ro tok nen ma yaad njaw di ma gitti joy gala de jeegum sawani bul bini aram loo kuma caam aram bom ko soxna njaay mbañ penda ah sunu mbokku téléspectateurs yi niñ leen ko diggee woon moo di ñu ngi fas yéene ci bunt bi la ñuy tëje nag histoire waalo waaye ñu ngi koy tëje nag ci kilifa gu mag googu ñu naan Seydi Hadji Malick ndax waalo kenn mënu ko wax bu mu jeex te indiwuloo Seydi Hadji Malick ñi nga xam ne nag ñoo leen di defal waxtaan wi mu di sunu xarit Iba Der Thiam daa ngeen ko ci gis ca kanam ak sunu xarit professeur Iba Der Thiam ci woy yi ak xalam yi e, Alaaji Bu Kunta Njaay ki leen koy nettali di seen xarit Amadou Sey ñu bëggoon nag ngeen may ñu yéen ñëpp dégloo ñoog xel ak xol ak nopp waaye bañ nu dégloo bët kese rek Seydi Hadji Malick moomu nag ci biir waalo maam Ousmane a ko jur waaye war ngeen xam ne maam Ousmane xam-xam moo ko jële woon ca Jolof indi ko Mauritanie mu fi doon jàng ci benn kilifa naar bu mag bu tuddoon Mamadul Baaba bi mu fa jàngee ba jeexal nag waram benn téere bu mag boo xam ne ñu ngi ko tudde al ihmiraar ibnu buuna mu bëggoon ko jàng te amul woon ca Mauritanie sëriñam ba ne ko téere bi daal da ngay dem gaaya ci sëriñ bu mag bu tudde Ceerno Malick Sow kooku rek moo am téere bi ci jamono yi maam Ousmane Kon jóge Mauritanie ñëw gaaya ci Ceerno Malick Sow waxtaan ak moom mu génne téeréem ca kàggoom mu commencé di ko jàngal ci biir jàngale boobu ci la xamanteeg maam fa wadd ca melokaan ba ca yéwe wa ca sàmm ga ca jaamu yàlla ga ca teey ga ca dimbale taalibe yi ci dimbale képp koo xam ni doxandéem nga bu daan ñëw ca dëkk ba di taalibe ci nu mu daan dimbale petax yi di leen jox dugub ak ak ak ndox ci biir noonu la xamanteeg moom ba yàlla dogal seen sëy fa la amee sëy ba sax bi mu laata amit amoon na ay jiixi jaaxa ndax gan gu ñëw di jàng si bëgg ñu may la baq fulu réew ma force nit ñi jiixi jaax waaye dafa mel na maam Ousmane dafa xam loola ci diggante Thierno Malick ak maam Alpha mu xamal leen ni man mii day yéen a ngi jiixi jaaxa ci sama sama sama sama wàccuwaay wala sama cosaan waaye nag man jolof jolof laa boo xam ni bi ma laata nekk jolof jolof dama nekkoon waalo waalo ba pare nekk nag fuutanke jóge ca fuuta jaar waalo dem jolof bi ñu xamee loolu donc ci la sëy ba am ba sëy ba amee nag ba diir maam Ousmane war dellu jolof nag ca la wax ak ñoom bañ koy gunge ni leen maa ngi dem jolof waaye nag sama soxna si day ëmb na ma bëgg nag bu ko yàlla maye jàmm doom ju góor ji bu juddoo ngeen tudde ko Ceerno Malick sama sëriñ bi nga xam ni moo ma doon jàngal loolu moo waral Seydi Hadji Malick ñu tudde ko Thierno Malick waaye teewul ci waalo tuddoon daan nañ ko Alaaji Malick Sey daan nañ ko Alaaji Malick Si daan nañ ko Seyni Sey daan nañ ko Seyni Si noonu kon la bokkee foofu waaye nag pour ñu xamal leen Alaaji Malick nu mu bokkee ci réew mi yëpp ni mu jaxasoog réew mi dama ci indi rek ñaari tànk benn bi nga xam ni moom la bokk ak sunu maam borom Touba ndax dañuy wax ni maam Maram Mbacke mu am ñett ñu ñett ñu bokk ndey ak baay Amadou Farimata Ibra Farimata ak Thierno Farimata Amadou Farimata moo jur Mati Mbacke mu jur maam Ousmane si mi ñu doon wax léegi maam Ousmane jur Seydi Hadji Malick Ibra Farimata moo jur Balla Aysa mu jur maam Moranta Sali mu jur sunu maam Amadou Bamba mi mu doon wax léegi Ceerno Farimata moo jur Xari Mbàkke Xari Mbàkke jur Ngañ Ñang Xari Mbàkke kooku moo jur Safiyatu Ñang mi jur Alaji Abdul Aziz Si Ceerno Farimata boobu ba tey moo jur Anta Njaay Mbàkke mu jur maam Cheikh Anta Mbàkke bu ñu demee ci wàllu wele gi góor gu tudd Sande Wele moom la ñu dénk aram loo mu am ca daramaan wele Daramaan Wele boobu ñu dénk ko Farma Diop mu am ca Bëkkëri Wele Bëkkëri Wele ñu dénk ko Bote Fay mu am ca Alfaama Yoro Wele ak Fa Wadde Wele Bote Fay moomu nag Fatimata Lansar moo ko jur Fatimata Lansar mi ngi jóge ci giir guñ naan Lansar yi loolu moo di li nga xam ni mooy cosaanu Seydi Hadji Malick ni mu bokkee ci biir waalo waaye nag ci tànku maam Ousmane boobu dañu wax ni Seydi Hadji Malick sunu baay Abdoul Aziz dafa wax ni baayam Seydi Hadji Malick daan na wax ni man su ma neexoon ma ni shérif laa ndax tànk bi nga xam ni ñin sëtu ci yonent bi mbaa jóge ci Cheikh Naama Tidiane tànk bi ñu sukkandiku ba àgg ci yonent bi tànk boobu sukkandiku naa ci manit ci lu wér ba àgg ci yonent bi waaye shérif boo xam ne ci deret rek la man Malick dama fas yéene nekk jaamu yonent bi teg sama tànk ci sunna ba bu ëllëgee ñooña la ñu am maam ko kon aayul ñu wax leen tànk boobu naka la demee kon dañu wax ni Chérif Samsu Diin moom la tukulóor yi def jam si ndax tukulóor yi seen maqaari ja moo des ñu naan jam si waaye Samsu Diin la tudd Chérif Samsu Diin boobu moo jur Boubacar Samsu Diin ñu cosaanoo ci ñu dëkk Bundu moo jur Duga Samsu Diin ñu jógee Jaataar ak Dimat ci la ñu bokk tege di Shamsi diin ñu jóge Suyma ak Njum ca la ñu bokk Barham Shamsi diin ñu jóge Teekaan Fanay Boqal ak Cago Ndombo ak lu bare ci waalo ca la ñu cosaanoo Yoro Shamsi diin kooku yàlla def na amul ngért amul amul doom donc da ngay wax ne Seydi Hadji Malick boobu ibnu Ousmane ibnu Mohaz Mohaz boobu moom la ñuy waxee Tamsir Demba Bunna comme comme Demba du turu Saaba te ñoom dañu màccoon ci ay sirif ñu dippee ko muhaas kon da nga naan muhaas mooy tamsir demb bunna muhaas ibnu yusufa yusufa moom moom la wax daa mbargaan ibnu aliyun ibnu abdurahman ibnu maham maham moom la naari daanax el mooli nan la ibnu malik ibnu siré ibnu buubu wala bubakar ibnu muhammad ibnu daawuda ibnu barham wala baraan shamsiddin ibnu shamsiddin ibnu yahya alxalxami aslam ibnu muhammad nasiru ibnu usmaan ibnu abubakar ibnu yahya ibnu aradin ibnu atlan ibnu ashmilan ibnu ibrahim ibnu mashud ibnu insa ibnu usmaan ibnu ismail ibnu abdul wahab ibnu yusufa ibnu umar ibnu abdullahi ibnu ahmed ibnu abdullahi akbar ibnu idrisa lasxar ibnu idrisa lasxar boobu nee nañu ma nga ma nga tëdd ca wetu zawiya seydina cheikh ibnu idrisa akbar moom la ñuy wax idrisa akwal ma nga moom it moom la ñuy wax ni sax moo moo fondé Maroc ibnu ishaqa ibnu aliyun seynul abidin ibnu ahmed ibnu mohammed nafsu zakiya ibnu abdoulaye kamil ibnu asanil musanna ibnu asan li sibti ibnu fati bintu rasul ibnu sayidina muhammad tànk boobu la Seydi Hadji Malick wax ni su ko toppee dafay jóge ci baayam ba muy àgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon looloo taxoon ñu naan shérif la bu ko neexoon mu ni moom la ni nga xam ne noonu la bindoon kon kooku moo di Seydi Hadji Malick bi nga xamee ne kon yàlla def na gane na àdduna kon ci gaaya fa la jàngee nijaayam Alpha ma yoro wele moo ko jox moo ko jàngal alxuraan moo ko dalal moo ko may wird nu ñu ci ca kanam bi nga xamee ne jàng na foofu ba mu soree lool ca la yàlla dogal maam ni maamam bi nga xam ne euh, nijaayam ji nga xam ni moo di amat si nekk ca jolof sàkk woon pour ni daal dafa bëggoon ñu jële Seydi Hadji Malick ca gaaye mu ñëw jolof pour xam ay mbokkam ñu def délégation délégation ba borom xam-xam yu bare nga ca waaye borom xel mu rafete nga ca bu tudd Leyti Kumba Seck kooku moo doon seen porte parole mu ànd ak ñoom ñëw gaaye bi ñu ñëwee gaaye ñu waxtaan ak ñoom ñu teral leen ñu boole leen Seydi Hadji Malick ñu dem nag jolof bi ñu demee toog fa diir ci alxuraanam ci diggante boobu nag yàlla dogal maam Amadou si moomu war nag dem fi nga xam ni moo doon fa Maba Jaxu nekkoon ca xare Maba Jaxu ba mu war ca dem gisit Malick ci diggante boobu wéet na dool xelam daal dalul bu baax ndax miinul jolof te yitteem yëpp moo di xam-xam mu leen na ngeen ko delloo su ngeen delloo ngeen delloo ko gaaya waaye nañu góorgóorlu ba nag alxuraan ji na góorgóorlu jàng alxuraan ndax comme ñun moom la ñu bëgg ci moom te moom la bëgg ñu continuer jàng ko alors loolu kon ci introduction bi mu doon def loolu rek laa ci bëggoon tàbbal léegi nag ma laaj sunu réalisateur bi mu dem ak yéen ci li nga xam ni moom la ñu jëlee ci professeur Iba Der Thiam moom it wax ñu kan moo di Seydi Hadji Malick ci moom nan la ko gisee kon professeur Iba Der Thiam. monsieur Seye laaj nga ma question bu jafe ndax nit bu ko yàlla mayee kàttan boo xam ne dafa dépassé paaka ñaari boor parce que bu doon tubaab dañ naan une personne unidimension multidimensionnelle boo ko bëggee tënk ci ay kàddu yu gàtt dafay jafe mais defe naa ni ko wax ne suñu maam El Hadj Malick Sy nekkoon na euh, jullit àqan taalibe Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ak soppi nabi sallallahu alayhi wa sallam mën nga ko résumé mën nañ ci yokk ne évidemment mu ngi bokkoon ci góoru yàlla yi gën a mag ak ci ñi nga xam ne seen dund yëpp dañu ko consacré ci def lu baax teg seen tànk ci sunna te duñ ko teggi mukk jël alxuraan ak sunna mu doon ñaari baas yi nga xam ne ci la ñu fas yéene doxal seen àdduna rax ci dool yi nag mu nekkoon koo xam ne itam dafa am loo xam ne yàlla moo ko jégaloon waxuma sax mbaaxaayam ak yéwénam ak laabiiram ak kóllëreem ak bëgg mbokkam ak bëgg lu baax ak di defar lépp loo xam ne dafa nar yàqu mais daf ci tegoon nit koo xam ne li ko gënoon distingué dafa nekkoon ku am xam-xam bu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo kaar kaar am na benn tubaab bu nekkoon fii boo xam ne temps yooyu xam nga tubaab yi dañ daan jàng arab ba mokkal ko génn ci école arabe yi gën a mag nga xam ne nit dina nekk arab sax nàmp ko ndeyam ak baayam di ko làkk ñu ëpp ko ci xam-xam dañ daan jàng itam l'islam parce que pour xeex l'islam dañ ne woon foog ñu xam ko bu baax ci biir ak ci biti am na ci ki fi nekkoon fi nga xam ne moo doon bureau bi nga xam ne moo doon toppatoo yu mel noonu tu doon destin mosoon na dem Tiwaawoon seeti sëriñ suñu maam El Hadj Malick Sy ba mu ñëwee dugg ci bibliothèque am dal di fa dal di ko dal di ko xayma visité ko xool téere yi ubbi leen xool ndax jàng nañ leen ak leneen ak leneen ba mu fa génnee def na benn rapport boo xam ne def ne la mu fa gis ci téere ak ci xam-xam moom de yàgg na dem ci réewi arab yi yàgg na gis ay ulema ci réew yi nga xam ne ñooy réew Moyen-Orient mais la mu fa gis ci téere ak ci xam-xam dem na ci biir kër ulema yu bari seeni aada seeni doxalin li ñuy tuddee ay dëmm li ñuy tuddee dégg nga euh, euh, euh, sëriñu sëriñu tariyaax yi nga xam ne dafay am nu ñu daan naxee nit ñi lu ci nekk daf ci xalaat dégg nga te bala mu cee mën a xalaat dafa fa defoon effort u étudier société am ba xam ko bu baax a baax a baax xam nit bi nga xam ne mooy nitu Sénégal naka la ko yàlla bindee ak boobu nit lan mooy li nga xam ne mooy faiblesse am ak mooy force am yan valeur la la gëm ba nga xam ne bu jëlee décision nag pour jéem a élaborer benn stratégie pour dem ci moom pour jëm ko jàngal ak jëm ko teg yoon woo xam ne ëllëg dina ko mën a permettre mu am àdduna am alaxira mu xam na ma ko naka la koy doxalee doxalin woo xam ne mooy doxalin ba gën a rafet te loolu wane na ko bi nga xamee ne nekk na njarnde wane leen ne loolu itam économiste la woon moom parce que moo njëkk a initié recherche boo xam ne daf koy accès ci njàng boole ko ak daara ji njaar nde expérience ba mu fa defoon présenté na originalité boo xam ne ba tey sax xëy na lañ ci waroon xam xamuñu ko ci ndax études yañ ci waroon def defuñu ko ci mais buñ taxawoon dégg nga jël études yi jéem ko approfondir daañ ci gis xam-xam boo xam ne ak ak ak ak njëriñ loo xam ne la muy mën a jur kenn mënu ko wax nekkoon un pédagogue defe naa ni boo bëggee am une idée ci pédagogie bi nga xam ne moom la Hadj Malick Sy daan doxal da nga koy seet rek ci Alaaji bu Saaxu Alaaji bu Saaxu bu jëlaan benn thème daan ko daan ko farañ-fànce na ma ko daan présenté ak na ma koy décrire ak na kàddu koy waxee ak ni ci loxo yi ni muy utiliser loxo yi ak na nga xam ne moom la koy moom la koy présenté pour que mu mën a dugg nit ñi ku nekk mën ko comprendre ak image yi muy jël ak référence yi muy jël ak euh, euh, comparaison yi muy établir noonu ñoom mag ñu doon jàngale il faut pas oublier le fait que moom li ko indi Tiwaawoon moo doon ñëw na fa parce que ay nit ñoo fa nekkoon di ay commerçant soxla woon ku leen farañ fànceel alxuraan ñu dégg ay jalooreem ci mbir moomu ñu invité ko pour mu ñëw farañ fànce leen alxuraan bi mu ñëw ba mu jëlee alxuraan farañ fànce ko mu ñoom ñu am ci mbetteel goo xam ne daf leen jaaxal parce que yàgg nañu dégg ku leen firil alxuraan wante firi bu ñu xóotee ak bu ñu gën a ta bu ñu gën a euh, jëmoo mosuñu ko gis ñoom ñoo ko ne léegi daal ñun bëgg nañ yow li ñu gënoon mooy nga bañ ñu soreeti na nga ñëw fii nga nekk ak ñun boo nekkee ak ñun en ce moment di ñu defal lii régulièrement ñu ñuy continuer donc di jéem a fexe ci wàllu yoonu yàlla ñu yokk suñu xam-xam ak leneen looloo tax mu ñëw nekkoon na itam nit koo xam ne di leen dàqal li nga xam ne mooy loo xam ne bu ñu ko defee ëllëg war a doon mën a bokkaale ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp doonoon na ay préoccupation évidemment que mu doon poète ñëpp xam nañ ko ndax li mu bind ci ay téere ak ay poème ak ay vers yoo xam ne mu ngi ko def à la gloire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam di ko def ci à la gloire du Cheikh Ahmed Tidiane Chérif doon na loo xam ne évidemment moom amul benn werante ci côté boobu jurisconsulte la itam parce que question droit yi mu abordé ak na ma ko abordé ak na ma ko xóotalee ak na ma ko approfondiré ak xam-xam ba mu ca woon ba mu ca wone démontré ne na amoon na ci benn maîtrise boo xam ne kenn mënu ko sax wax ba nga xam ne jëloon tey ay téeréem di ko étudier aussi sur le plan du droit islamique am na njëriñ loo xam ne évidemment kenn mënu ko xayma yooyu tey jii bu nekkoon ni Sénégal dafa mel na mu waroon mel ca at yi passé avant que alternance bi am kon defe naa ni yooyu dañ ko waroon jël di ko dugal ci biir université yi nit ñi di ko jàng parce que ku mel ni moom ku mel ni maam borom Touba ku mel ni suñu kilifa yu baax yi nekk Ndiassane ñoom ñi nga xam ne ñi nga nekkoon di nga euh, euh, gàngeel ak feneen ak feneen bàyyi nañu ci wàllu xam-xam loo xam ne buñ ko jëloon tey di ko jëriñoo réer gu bari guñ am tey ci Sénégal ak yàqu ji koy ci am yàlla def na du ci am mais defe naa ne li nga xam ne moo gënoon doon ci moom lu gën a jaaxal nit ñi mooy réformateur social la woon parce que dafa xamoon ay nitam nañu mel sénégalais luy seen grandeur ak luy seen faiblesse ban côté nga leen di jaar pour jéem a fexe loo bëgg ci ñoom nga am ko ci dégg naa ñu nettali ne benn bés am na ay euh, taalibeem yu ko waxoon ne ko Maodo daal dañu dañu laaj lu tax doo xeex yi doo def doo taajaat comme ñeneen ñi mu leen bu subaa dinaa leen tontu dégg naa ñu ne ci guddi gi mu taw dégg naa taw bu rëy rëy rëy rëy Tiwaawan ba nga xam ne bi fajar jotee ñu bari ci ña ko doon wax ñëw ñu sax ci jumaa ji ndax euh, am yeneen yitte ñu doon toppatoo ndax taw bi ni mu fooree moom mu ñëw ba mu ñëw gis ba presque lu dul ay nit ñoo xam ne amul solo dégg naa ba ca ba nga xamee ne nit ñi del siyaat nañ nag ba mbir mi pare mu won leen ne leen koo xam ne am simple taw moo la tere la nga waroon def nga def ko yaakaar naa ne ba war a joxe sa bakkan pour jaar di nga à ce moment là seetaat ko bu baax bala nga ci dugg. loolu dafa wone xam-xam bu mu xam ay nitam xam ne waxtu wi nga xam ne moom la tollaloon dégg nga du woon waxtu jiyaat parce que dañuy opposé toujours naan voilà kii dafa jiyaat que la jiyaatul ñu di ci wone presque ne kii ka jiyaat moo def erreur wala ka jiyaat déedéet xam nga kii di suñu maam El Hadj Malick Sy kii di suñu maam Cheikh Amadou Bamba. ku ci nekk ci ñoom amu ci kenn ñoom koo xam ne di nga jël décision ci dara nga defal ko sa bopp déedéet ku ci nekk bala ngaa def jël décision da ngay toog waxtaan ak sa borom dugg xalwatu waxtaan ak sa borom mu jox la ay ndigal yu wóor a wóor a wóor nga def amu ci kenn ñoom koo xam ne mos nga réeroo ak sa borom mos nga dégg sa tànk ci yoon woo xam ne yàlla wonu la ko par conséquent lu ci waay tànn rek yàllaa ko ko sant ila bi mat footu taal yàllaa ko santoon jaar ne ko nii nga ko war a doxalee noonu la ko doxalee Maba Jaxu Ba yàllaa ko ko santoon Sunkare Kamara yàllaa ko ko santoon dégg nga Ablaye Ndiaye yàllaa ko ko santoon mais ñoom yàlla santu leen ko woon daf leen joxoon beneen exemple bu ñu war a jaar donc ñi leen di jéem a féewale di comparer dañu xamul seen xam-xam a yeggul foofu mais amul benn différence ci seen diggante nitu yàlla du dox mukk tànk boo xam ne tànk caaxaan la tànk mu yëkkati rek dafa am la ko ci yàlla xamal te xamal la ko ñeneen ñi te loolu itam wane na ne réformateur social la parce que xam nga institution bi muy institué gàmmu waaw doonoon na li nga xam ne mooy li gën a tënk nit ñi ci lislaam ndax bés boo xam ne yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam moom lañ jël jagal ko ko ku nekk bàyyi sa kër yóbbu sa njaboot ak say doom ñi dugg oto ñi dugg ñi jël saret ñi dugg saxaar dégg nga ñi jël seen tànk ku ci ne dégg nga yegg si ñoom ñu daje ci benn dëkk jullit bu nekk gis sa moromu jullit koo xam ne sax jullit boo jullit nga woon boo xam ne da nga doon yox yoxi mbooloo mi dina foor a foor a foor nit ñi alde alde alde ba yow boo fa jógee da ngay gën a am encore courage ci li nga nekkoon mu profité ci transmettre leen message yu bare bare bari jàngal leen yee leen ubbi seen xel jubale leen li yàqu mu fexe ba rafetal ko loolu ni mu doon joué rôle ci temps système colonial bi nga xam ne lépp lu système colonial bi def ci at mi ci lu bon pour jaxase xel yi ak tàgg leen ak seen diine bésu gàmmu bi rek mun na ko changer de façon fondamentale idée bi mu jël itam bien que Fass ñu ngi def ñoom wasifa soit suba wala ngoon moom mu jël wasifa def ko suba ak ngoon pour tënk nit ñi nga xam ne ñu ngi jóge woon ci société ceddo boo ñëwee suba nga sikar ba sa dënn yëngatiku yëkkatu jog nga jógee fa dem sa kër liggéeyi dootoo am temps wu def loo xam ne lu yëfi caaxaan la boo ñëwee guddi defaat ko boo fa jógee toog di sikar ba gee jot nga dal di julli boo fa jógee da ngay sonn boo demee sa kër caaxaan amatul place ci yow lu dul demaat tëdd di jàmm yàlla ba bër set loolu dafa doonoon pédagogie boo xam ne pédagogie bu mag a mag a mag la parce que dafa xamoon ay nitam ak yoon bu mu war a jaar pour tàqalee nag tubaab bi te def ko fànn woo xam ne ñi mu nekkal duñ ci xam dara stratégie politique am demoon na ba sëriñ Habib Sy yal na yàlla seddal ay yaxam moo sama net ne ma son papa boo xamaan tabaski jot na daf daan rey xar mi nga xam ne mooy xaru tabaski ba pare nag mu jënd meneen xar moo xam ne du xaru tabaski bu reyee meneen xar ma jël benn tànk ma nga xam ne du xaru tabaski jël ci benn tànk yónnee ko commandant bu Tiwaawoon ko ko kontaan bi ni cay rapport am naan Alaaji Malick si kay moom ak njabootam ni ñu mu bëggee ak ni ñu jàppalee et cetera di wax fekk na xamul ne kële moom politique la ci duggee woon pour que kële xelam mun a dal dalin woo xam ne moom dina ko may yaatuwaay boo xam ne la mu bëgg yépp ci doxal ko ci wàllu diineem dina ko mën a doxal ak ci wàllu ay taalibeem te dara du yëngatu noonu la leen daan naxee pour fexe ba en définitive la mu bëgg mu am ko ci mais boo xamee ne rek ñëw nañ ba nga xam ne léegi indi nañ ay problèmes yoo xam ne léegi moom ou da ngay jël décision bu net jàkkaarloog ñoom wala nga bàyyi leen ñu def leen neex rek mu dal taxaw jàkkaarloog ñoom waaw du ci nangu benn espèce de concession benn espèce de concession ci forme wu nekk nekkoon na évidemment un guide religieux boo xam ne ni mu vertueux ni mu jubee ni mu intégré ni mu honnêté ni mu courageux ni nga xam ne moom la ko yàlla mayoon ci xel ci xam-xam ci habileté ci fermeté ci détermination doon na ay qualité yoo xam ne yu ko ci yàlla yàlla yàlla daf ko ci joxoon yi gën a mag di nga te itam mu di ko sàmm ci sàmmin bu gën a rafet évidemment kenn du ko tudd doone héritier la à la fois de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif héritier la à la fois de Cheikh Mohamed El Hafez héritier la à la fois de El Hadj Omar Foutiyou Tall ba nga xam ne moo incarné woon euh, l'autorité spirituelle de la Tidjaniya dans notre pays. ah jërëjëf euh, professeur Iba Der Thiam euh, ci li nga wax lii li ñuy yokk ci loolu wax nga ci destin destin ci 1908 ci la bind. ci loolu nga wax léegi ci téere yooyu ci la dessin wax ci livre boo xam ni Paul Marty moo ko bind tudde ko étude sur l'islam au Sénégal wala regroupement des Tidiane wala regroupement de Hadji Malick Sy boo liiree livre boobu ci page 180 daa ca fekk destin mi ngi wax di junj loolu nga wax léegi ndax mi ngi naan mi ngi wax ci Seydi Hadji Malick naan lettre fort remarquable Particulièrement versé dans toutes les sciences juridiques et littéraires, Aladji Malissi paraît être le marabout le plus instruit du Sénégal. Lolo, dessin wax nako. Dessin it wax na ni mom ci bopam ci voyage bobu nga wax mo set livre yoyu proposé gouverneur Cor Henri ni ñaar fukki téré ak juroom ben yo xamni yémo nañ ko ci xam xam mu proposé ko Cor Henri ni nañ ko imprimer ca édition Bel Hassan et Frères ca Tunisie ngir mu nekk benn volume bu mag a mag a mag boo xam ne nit ñi dañ koy jëriñoo loolu sax Seydi Hadji Malick ci boppam biñ ko defaree ba pare moom mosul woon yaakaar ni sax dana ko gis waaye gannaaw gi gis na téere booba diwaan ba ñu def ko ñaar fukki téere ak juróom moom la ñu jox diwaan moom ci boppam dajale na ko ba liir ko ba yàlla dogal mu commandé ci junne téere ngir moom ak i taalibeem kon loolu nga wax ni destin kooku nga dëgg ci biir loolu itam nga xam ni tubaab yi seede nañ ko ba tey Paul Marty ci 1914 ba tey indi na moom it beneen seede ci université populaire Tivaouane boobu nga xam ni moo di kàggu yooyu lan la Paul Marty wax dafa wax ni la caractéristique de la zawiya de Tivaouane c'est qu'elle constitue une véritable université populaire. Elle a formé une quantité considérable de maîtres d'école coranique qui se sont répandus à travers le Bas-Sénégal, ont formé à leur tour une nouvelle pléiade de maîtres et ont ainsi contribué à répandre largement les rudiments de l'enseignement musulman. Mouni, l'enseignement la Malik était d'abord ambulant, puis fixe à Tiwawan cœur du Cayor, a été un des gros facteurs de la diffusion de la science islamique et partant un agent de plus intense islamisation au Sénégal pendant le dernier quart du siècle loolu it ma ngi ko wax ci livre-am boobu mu tuddee étude sur l'islam au Sénégal page 186 187 ci biir loolu ci la waxee ni Seydi Hadji Malick ma ngi daan yemale sëy yi ci ñeenti soxna ma ngi daan xiir taalibe yi ci ñuy julli di weer weeru koor di dem màkka ci ñi ko mën di liggéey ak di joxe asaka waxit ni mësul troubler sécurité publique mësu ko troubler te def daf daan ñaan à chaque fois autorisation pour defar gàmmoom alors donc loolu moom seede na ko ba tey Paul Marty waxaat na moom itam ci influence su Seydi Hadji Malick toujours ci tubaab yooyu nga xam ni ñoo daan dem di gëstu ji te jàngoon di gëstu wax na foofu itam ni ci ma ngi ko wax ci livre boobu tey ci page 188 ci 1914 1915 ci la ko wax mu ni l'influence exercée par El Hadji Malick Sy s'étend à toute la colonie ce marabout paraît à être à l'heure actuelle le chef religieux le plus important et le plus considéré de la colonie comme il en est le plus lettré et le plus sympathique Muni beaucoup de points litigieux en matière religieuse morale ou culte lui sont soumis c'est lui qui notamment s'il y a doute fixe le jour de l'ouverture ou de la rupture du jeûne du ramadan les musulmans du Sénégal mu ni cet orphelin de père fait partie des saints qui vivaient pour servir la religion musulmane et non se servir de cette religion donc loolu itam seede nañ ko ci gàmm yi nga wax itam ñu fàttale ne Seydi Hadji Malick ci gàmm yooyu moo jëkk a organisé gàmm ci 1891 mu ngi ko defee ngàmmu ci la booba ñëwagul ci réew mi ànd ca ak Mor Binta Sy mbër si ak Abdou Fo Abdou Boli Fall magam bu mu bokkal benn ndey 1892 93 94 ma ngi ko defee ndar ànd ci ak Seydi Hadji Rawane Ngom nga xam ni booba dañ daan séddoo alxuraan ji kii jël xaaj ku xaaj kaw kii jël kaas xaaj suuf su ko defee li ci des ci guddi gi ñu mottalee ko ay salaatu ala nabi 1895 ma ngi ko defee Njaarnde ànd caag Mama Dior Jibril Guèye Jibril Toob Rawaan Ngom euh, ak euh, Mëgey Njare Abdoulaye Guèye Malick Sarr Youssoufa Diop Abdou Fati Mor Khoudia Sy Mor Binta Sy ñooñu la ci àndaloon 1900 ci la ko jëkk a defee ci Tivaouane waaye nag du booba temps du officiel kooku it ma ngi ko defee commerçant yi nga xam ni moom nga junj léegi ni ñoo ko doon firi loo alxuraan ci la jëkk def loola ànd ak Jibril Gueye Jibril Top ak na la wóor ni moom liñ ko convoqué bare na lool te booba tubaab bi dañu foogoon ni day fetal jiyaar convocation yooyu bi ci jëkk moo di 1893 gouverneur de Lomat moo ko wala consigne la wala leneen la mun leen man kat defuma consigne defuma mot de passe defuma jiyaat damay tudd yàlla di jéggalu sama borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ci leen wax waaye loolu yëpp nag ma bàyyi leen ak professeur Rawane Mbaye moom itam mu indi leen li nga xam ni moom la xam ci Seydi Hadji Malick ci xam-xam ci téere yi mu bind ci yi mu taalif ak ci xeeti xam-xam kon professeur Rawane Mbaye asalaamaaleykum professeur Rawane Mbaye ñëw nañu tey pour seet si la ndax ñu ngi woon ci waalo waalo nag kenn mënu ko wax bu mu jeex te tudduloo Seydi Hadji Malick ñu gis nag benn thèse doctorat d'état boo defoon Euh, jërëjëf euh, Alaaji Amadou Si Alaaji Amadou Sey maa ngi lay sant ci euh, kàddu gi nga xam ne jëmale nga ko ci man te lépp li ngay wax ak li ma war a wax yépp war aju ci Cheikh El Hadj Malick Sy radiallahu anhu ñi nga xam ni noonu la ñu gisee Cheikh El Hadj Malick Sy ci li ñu jot a xam ci moom li ñu jot a jàng ci moom gëstu ko dafa wane ni ku naqaree xam la waaye itam ku neex a xam la naqaree xam gi mu ngi ci nitu yàlla yi amu ci kenn koo xam ni di nga mën xam biiram ak bitteem la nga ca mën a topp xam ko lépp ci bitti bi rek lay aju te nitu yàlla la woon neex a xam gi mu ngi ci daf di góoru yàlla goo xam ni léppam ci alxuraan ak sunna la wé la sukkandiku loolu moo tax ba léppam neex na xam ndax li nga xam ne moo doon màndarga bi ñu ko joxoon te mu jëkk ko jox boppam ci mbindam yi yépp mooy la nga xam ni daf koy wax wala mu di ko bind dafay am sukkandiku ci alquran am ko ci sunna wa illaa mu am ko ci xam-xam bu wóor te leer nañ ku mel noonu su naqaree xam ci la ko yàlla may nga xam ne loolu ñëpp mënuñu ci yegg itam li jëm ci wàllu xam-xam gi ñu war a waxtaane nit mën na ci am fit ci war wax ci moom te itam war ca man dem fu sore itam Cheikh El Hadj Malick Sy radiallahu anhu mu ngi nekk ci ñi nga xam ne dañu gane àddina ci téeméeri at yi weesu ba mu demee ba ci digg ba ci at man la gane àddina li nga xam ne moom la ñu suñu gëstu may mooy 1852 1853 jiituwul 52 waaye mujjewul tam 1853 loolu le mooy li nga xam ni gannaaw bi ñu dajalee mboolem xeeti takk yi nga xam ne def nañu ko ci wàllu tradition orale ak li nga xam ne bindees na ko ci moom mu jëm ci nu ñuy war a mën a fexe ba xam kañ la gane àddina foofu lañu ci teersi jamono boobu nag dafa am lu mu yemmool jamono boobu mooy jamono bi nga xamante ne tubaab bi mu ngi dugg si te bëgg fexe tam nu mu jéem jël Sénégal def ko mu nekk réew moo xam ni la mu soxla ci koom-koom ci réew yi nekk ci sowu jant daanaka fii la koy jële si loolu moo waraloon ba bi nga xamante ne euh, buur boobu doon buuru France ñu doon ko wax empereur Louis Napoléon bi nga xamante ne dénk nañu ko nguuru France ci digg 19e siècle la mu wax mooy dafa bëgg France ak Sénégal am ay jàppoo relation yu dëgër a dëgër ci wàllu koom-koom loolu daal di commencé kon waajal ñëw tubaab bi mu war fi waaj pour ñëw fi waaj pour ñëw sax fi waaj itam pour ñëw jël koom-koomu réew mi ci loolu pour mu man sotti kon am na yeneen yëngatu ci wàllu xam-xam yu fi nar a gane si war fi ñëw te masuñu fi nekk mu am itam leneen loo xam ne ci wàllu pal lay doon ay buuru réew mi ñoo fi daan nekk seenu dogu ñoom tubaab yi pour war fi ñëw ci milieu dix-neuvième siècle dafa tegtale ne dinañu fi nar jële si ndànk-ndànk mboolem koo xam ne danga fi amoon ndombu tànk moo xam diine la ko fi joxoon wala aada moo la ko fi joxoon ci contexte boobu nag nga xam ni tubaab bi waaj na ba war fi ñëw indi fi ay ndawam ñenn ñi di ay explorateur ñenn ñi ñëw di war a ubbi si ay daara yu ñuy jàngalee seen xam-xam ci jamono boobu la Cheikh Al Hadj Malick Sy war a jokk di màgg di jàng ba ba muy yegg fa muy jàngale ba ba muy yegg fa muy taalife ba ba muy yegg fa muy yare ci wàllu diine ba ba muy yegg fa muy wuy je boroomam radiallahu anhu boo seetee njàng mi am na ñetti euh, jamono yoo xam ne moom lañ ko séddale mooy bi nga xam ne dafa jëkk jàng njàng mu ndaw mi njàng moomu mu ngi toll ci li ñu suñu gëstu may ci juróom-ñaari at juróom-ñaari at yooyu le li mu ci jàng lenn li xam-xamu alxuraan bu ñuy jàng ba wattu ko la lenn li ci des mooy li nga xam ne mooy jojjanti làmmiñu ki jàng alxuraan pour mu man di ko jàng njàng mu set mu leer leneen ñu di ko wax tajwid Leneen li ci des mooy li ñuy tudde fànnu rasm te mooy li nga xam ne jàng nga ko ba wattu ko mën ko jàng te kenn du la jojjanti nga fexe ba mën ko bind itam mbindin mu wér a wér ñu di ko tudde fànnu rasm ñaar yooyu le di lu mottali njàngum alxuraan fuuta la leen jànge yu jiitu yi di alxuraan ji ci boppam diggante waaloog jolof la ko jànge wante lay jojjanti fële la ko jële ji ndax booba xaw na tumuranke tuuti ci waalo ak jolof moom xam-xamu fànnu tajwid bi ak fànnu rasma ci boppam ba nga xamante ne fuuta ji itam du fuuta gu sore ga dina jàng ji ca fuuta gu sore ga dem ba booru wuru soogi dana demi ji ba ciloñ waaye loolu ci beneen étape lay doon njàng mu jëkk mi nga xam ni boo ko dee seet njàngum xaw tolloog li ñuy tudde élémentaire lay doon ci fànn nag boo xam ne bu tumuranke woon la bu ñëpp amul woon fu nekk mu ngi ci yemoon rek ci wàll gi nga xam ne moo gën a jigeñ dëkk wolof yi moo gën a jigeñ waalo ci fuuta muy Podor góor gu ñuy wax Mamadou Top ku nekk xam ni noonu ko lool ci googu fànn moo ci tette Cheikh Al Hadj Malick Sy bi nga xamante ni juróom-ñaari at yu jëkk yooyu dem nañu mu tàmbali nag leneen loo xam ne mooy deuxième état bu njàngam formation formation boobu nag moom mooy boo xam ni xëy na mu ngi yemoon ci muy jëmmintu nag ci téere yu ndaw yi téere yu ndaw yooyu le benn bi dafa jëm ci njàngum fiq li ñu tudde njàngu jaamu yàlla li ñoo téere yu ndaw yi ñoo jànge jaamu yàlla mu yi ñu miin di laxdariyu di ashmawiyu di ibnu ashir nga xam ni bu njëkk bi ki ko defar algérien la ñaareel bi borom égyptien la ñetteel bi borom andalu la di ñoo xam téere yoo xam ni mboolem li ñoo tuddee bassin nigérian tàmbali ca Nigéria ba fii ci Sénégal depuis lu mat juróom-ñaari téeméeri at ñépp téere yooyu la ñuy jànge te itam mooy li nga xam ne ku ko mas a jànge boo tolloo foo xam ne fii war nañ la takkal ndombu tànk ci njàng jox la lu mel ne ijaasa ci téere yooyu lañ la ko daan joxe ak yeneen yu leen xaw féete kaw yooyu nag ñook Mauritanie ñoo ko bokk ñook Maroc ñoo ko bokk ñook Algérie ñoo ko bokk ndax ci wàllu xam-xamu diine ci fekk dëgg-dëgg ñooñu ñooy sëriñu Sénégal ni ñu ko nekk ci yeneen réew ñu ñuul ñi bi nga xamante ni euh, Cheikh Al Hadj Malick Sy jeexal na xam-xam boobule euh, di téere fiqa yooyu ci la dal di sóobu nag ci jéem jàng li nga xam ne mooy lu ñuy mën tudde xëy na enseignement supérieur enseignement supérieur u Cheikh Al Hadj Malick Sy boo ko dee seet ci ñaar fukki at la ko jàng ñaar fukki at yoo xam ne nag nekkul woon étudiant rek jàngkat euh, ci jël jotam yëpp def ko ci njàng dafa doon jàng nag di jàngale léegi jëkkoon na jàngales lëf lu tuuti bi nga xamante ni njàngum alxuraanam pare na ba mu jàng as lëf ci xam-xam waaye njàng moomu daf ko defoon rek ngir am lu mu dimmandikoo te waalo la ko jàngalee ji itam di bayaale dafa bëggoon di bay di jàngaale di ja di bay di am lu mu dunde ndax nanguwul woon wéeru ci kenn nanguwul woon kenn gàddu ko te itam ay woy juróom ku góor ki fekk ko ci àddina te ku jigéen ki amul woon dara tam maam Fawade Wele dafa bokkoon ci askan ci xeet woo xam ni walla ci famille boo xam ni amuñu woon lool nitu yàlla nag dañu siiwoon nag ci bëgg yàlla moo waraloon ba ku nekk xam na te jombul say waxtaan yu jiitu tudd nga la mu doon jël di ko yónnee Cheikh El Hadj Oumar Foutiyou Tall loola doon xeeñtu rek barke ngir yàlla barkeel ngérteem bi nga xamante ni kon dem na di jàngale ji ca waalo mbay moo ko fa yóbbu woon mu dem di bay di jàngale waale alxuraan ak xam-xam yu tuuti yi loola amul diir bu gudd ndax gën jaa bare ci ñetti at rek la war toll mu xam nag ni léegi toog ci xam-xam bu tuuti boobu bu néew boobule di ko jàngale mu nar ko jëlal temps bu bare bare te li tubaab di tuddee vocation mooy fa nit ka bëgg a jëm di feneen te mu wóor ko ni loolu euh, joxu ko woon euh, bëggul satisfairul woon li mu bëgg dëgg dëgg dëgg du looloo ko tax a jóg looloo tax mu jóg nag mel ni ku gàddaay pour war jàngi nag jamono boobu ku nekk xam na ni ñi doon jàngale njàng yu mag yi nekkuñu woon fenn dañu tasaaroo woon ñenn ñaa ngi nekkoon ci njàmbur ñenn ña nekk ca gànjool am na ñu nekkoon ndar am na ñu nekkoon ci kajoor ñeenti barab yi am na ñu nekkoon fuuta juróomi barab yi mooy yi nga xam ne bi Cheikh Al Hadj Malick si waree jox nag pour jàngi di jàng di jàngal jàngale ci ñaar fukki at yooyu nga xam ne ci la def li ñuy tuddee étude supérieure ci barab yooyu la doon dem dem na fuuta la mu fa doon jàng gannaaw xam-xam yële aju woon ci alxuraan mooy xam-xamu lu jëm ci biddéew xam-xamu li ñu tudde ilmul falak ñu di ko wax astronomie loola def na ko fa fa la jànge itam xam-xamu xadis mu jëm ci li yonente bi wax naka la ñu koy dégge di ko taf ci alxuraan mu di ko leeral itam bokk na ci loo xam ne ba mu jógee Fuuta moom la dem wuti ji ko ca Njàmbur beneen xeetu xam-xam boo xam ne bii ñu ngi ko doon tudde luxa ak xam-xamu fiq ñaari yii ci Njàmbur la ko jànge luxa nag ndar la ko gën a jànge ci sëriñam ba nga xam ne moom lañu daan tudde alaaji Aman Njaay Maabeey foofa la jëm ci xam-xamu luxa ndax ndar dañu siiwoon ci lu demee ni ki maqamaatul xariri lu demee ni ki daaliya boobu nga xam ne yu sii moo ko defar lépp lu ñu doon tudde muallaqaatul assabi wala muallaqaatul ashri lu jëmoon ci lu ñu daan tudde xam-xamu luxa ndar dañ ci amoon man-man lool gu ràññeeku ba tax na foofa la ko Cheikh Al Hadj Malick si jànge xam-xamu fiq nag ci boppam amoon nañu ko lëf amoon nañ ca sax ndax ku xool di nga gis ni ñi taalif alaaji Aman Njaay maa béy bind na ci xam-xamu fiq ba bërka démboo Njaay ki nga xam ne mooy ki mujje ci xaali yi nekkoon ci ndar di Aman Maxtaar Sàmb bind na ci xam-xam boo xam ne fa tabaarakallaa moo gën a jafe ci xam-xamu fiq yi muy xam-xam bi ñoo séddale alalu ku génn àddina muy ilmul miraas mu bind ci téere bu ràññeeku fa tabarakallahu loolu daal di tegtale ne boo ko tàmbalee ci Aman Njaay Maabeey ba yegg si ci Aman Maxtaar Sàmb ak ndar ni mu bare woon ay xaali yi fi jaar di nga gis ne kon xam-xamu fiq dafa xaw mel ni ku ñëwoon ferankulaayu ci biir ndar ci boppam terewul nag am na yeneeni gox yoo xam ne du woon ndar te siiwoon lool nag ci xam-xamu fiq njàmbur ci la bokkoon njàmbur alaaji malik si radiallahu taala anhu ubbeeku gi mu ubbeeku dëgg-dëgg ci xam-xamu jàng xam-xamu fiq nga xam ne bu ñu demoon tey ba ca kanam bay wax ay taalifam dinañu gis la mu ca jot a def lu ci bare bare ci njàmbur la ko jànge ñu gis ne kon gannaaw bi nga xamante ni Cheikh Al Hadj Malick Sy euh, baagante na ci barab yile ñëw na Njàmbur dem na Gànjool dem na euh, Kajoor Kajoor buñ koy wax dëgg-dëgg Mbakol a tax Mbakol lan la fa wuti ñoom itam dafa am loo xam ne xam-xam bu ñu ràññeeku woon la te itam dafa xaw mel ni dañu sax wéetoon ñoo ko gënoon man ku dul ñoom muy xam-xamu grammaire surtout nag bi ñuy tudde cours supérieur bi booba euh, ña nga xam ne ñoo fa nekkoon te daanaka xaw fa féete kaw dëgg-dëgg boo ko dee seet euh, xaali bu mag ba ñu doon wax ma jaxate kala ca la nekkoon keneen ka nga xam ni boroom xam-xam la woon bu yàlla teel a yóbbu ndax euh, bi mu laataam ñaar fukki at génn na àddina ñu doon ko wax Mor Xujja Kumba te ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk bind ci xam-xamu grammaire arab lu yéeme yéeme bàyyi ko fi ba fii ñu toll mbooleem daara yu mag yi nga xam ne dañ doon jàng xam-xamu grammaire ci réew mi ku ci jàngul téere ma jaxate kala ba ci grammaire ak ci ci arool jàng nga téere Mor Xuja Kumba téere Mor Xuja Kumba bi dafa siiw siiwin woo xam ne wile daanaka néew na téere naxwu bu ni siiwee loolu le Cheikh Al Hadj Malick Sy bokk nag ci ñooñu nga xam ne comme seen bëgg-bëgg mooy fu sëriñ nekk ñu yegg fa jàng ca la mu yore ba fañ ca mën a yegg ñu yegg fa looloo ko tax a wër nag mu wër gox yi yépp dem na waalo koon sax na fa dem na fuuta sax na fa dem na gànjool sax na fa dem na njàmbur sax na fa dem na kajoor sax na fa yàgg fa lool bi mu nekkee kajoor ñëw na ba piir jàng na fa dem na itam euh, fa nga xam ne moom la ñu doon tuddee maanaam ci mbaakool ci biir kajoor foofa sax na fa lool yàgg fa bokk na ci li nga xam ne lii Cheikh Al Hadj Malick si def na ko ci wër yooyu lekkoon matal mbooleem fànn yi nga xam ne dañu leen doon tudde fànnu xam-xamu diine te la ca gën a ràññeeku di xam-xamu firi alquran di xam-xamu hadis di xam-xamu yëngu-yëngu yonente bi alayhi salaatu wasalaam di siira di xam-xamu fiq gënoon ci ëpp solo ci dund doom aadama yi sankoon ci bu ñu bàyyee nag ci wàll yi nga xam ne mooy xam-xam yi jojjanti làmmiñu nit ki mu mën bind mën a wax itam ci làmmiñu arab benn bi di loxo bi ñu doon wax léegi benn bi di grammaire benn bi di li tubaab yi di tudde rhétorique te muy xam-xamu balaaxa wala muy xam-xamu bayaan yii Cheikh Al Hadj Malick si jàng na leen ci jamono boo xam ni buñ ko dee nattale dafay toll ci ñaar fukki at bi nga xamante ni dem na ba toll foo xam ni war na tàmbali di natt boppam pour war seet lan la war a def ci la soog a dellu ndar nag ba mu delloo ndar xawu fa man toog lool ndax gis na ne ni ndar bindoo kilifa diine gu war a mën ñëw sanc fa daara ju mag di jàngale mënatu fa nekk ndax booba lële taxoon tubaab bi jog ñu war a jël si koom-koomu réew mi ca na mu ko tërale woon te luy Napoléon waxoon ko ca 1852 loola le dafa wéye wéye wéye wéy ba nga xam ni daanaka boo dee seet bi Cheikh Al Hadj Malick Sy di toll ci jamono 1800 80 tubaab bi jël na ndar sanca fa def ko dëkkuwaayu boppam ba mu ñëwee itam tàmbali gis na ni mënu fa nekk mënu fa yëngu ca la génne dem di seeti ji fan la war a mën a yaatoo pour war fa man sanca daara ju mag jàngale fan la war a mën a yaatoo pour war fa man tàggat itam ay nit ñoo xam ni ay kilifa lañu te bëgg nekk ci kàngami tariqa Cheikh na Ahmada Tidiane yi ci la bàyyee ndar ak la ndar am dem téere ji ca booru kel ca barab booba ñuy tudde njaarnde foofa la dem ñu jox ko fa dëkkuwaay euh, duñu ca xuus lool ndax xam nañ ni jombul lee jaar nga ca itam mu dem fa sanca fa euh, nekk fa toog fa juróom-ñaari at yoo xam ne yii la mu fa doon def daf doon former ay kilifa yoo xam ne du woon daara ju ndaw ay kilifa yu doon jàngale ñooy ñëwoon di jàng si wala ay kilifa yu nekkoon fa ñu nekk di tàggat nit ñi ci tarixa Cheikh na Ahmada Tidiane yi ñoo ko fa doon fekki di am yeneen yi ñuy jëlati ci moom ci googu wàll boo xoolee kilifa yëg fa fekk kenn xamul nu ñu toll liñ ci jot a lim ci tur yoo xam ne xamees na leen mat na ci téeméer ak juróom fukk yoo xam ni mbooleem fuy gox ci réew mi ak fu génnoon réew mi fu ci nekk xam nañu ña fa joge woon am na gox yoo xam ni ñaara fa joge yenn yi ñett yenn yi fukk kemtalaayu sorewaayu gox ba boo demoon tey fii ci ndakaaru am nañu jóge woon yoof tey seen tur xam nañu ko bind nañu ko boo demoon tey fii ci ndakaaru am nañu fi jóge woon seen tur xamees na ko bind nañ ko sankonte nag yeneen yi barñee nga ca feneen a nga ca fu nitu borom xam-xam nekkoon rek bi ñu déggee ne Cheikh Al Hadj Malick Sy ci jamono boobu nga xam ne moom lañ junja léegi mu tolloog 1895 dem na ca ginnaaw kel ci barab bu ñuy tudde njaarnde sanca fa def fa lu xaw mel ni benn daara ju mag joo xam ni day jàngale di tàggat di bayloo nit ñi tam ñuy séddoo ak di jox ña nga xam ne ñoo dëkke foofale loola ba nga xamee ne def nañ ko ñépp dem fekki daanaka ndiiraan la moo xam ne ku ko dégg rek dem nga seeti Cheikh Al Hadj Malick Sy ñenn ñi def fa at ñu def fa ñaari at ñu def fa juróomi at ñu def fa ak moom juróom-ñaari at ñenn ñi dem fas tuut delluwaat delluwaat itam kenn ku ci nekkit boo demee bu la defalee la mu lay defal ba pare la mu lay sant lenn la foo manti dem ñenn ñi moo leen di wax ne jubalal barab sàngam waaye ku mu ci manti doon mission bi nga xam ne moom la doon joxe benn mission la te ba mu jógee màkkit moom la ñaanoon ne yàlla na ko yàlla may mu mën a wéyal mission boobule mooy lan fenn fu mu manti sanc wala fu muy sancalu nañu fexe ba daara alxuraan ju mag na fa tàkk di tàggat doomu jullit ñi ci ñu jàng alxuraan nañu fexe tam ba jullit ña fa nekk nañu am tool yi ñu bay di tedd di jëriñoo seen ñaq bopp ñetteel ba fu ñu manti nekk itam nañu fexe ba am genn jàppoo gu dox seen diggante te buum ga nga xam ne mooy yeew kenn ka ca morom ma jaar ci tariqa Cheikh na Ahmada Tidiane Chérif ñett yi la doon santaane képp ku jaar ci moom ba nga de ba nga demee ba mu di la yeewi ba mu lay yebal benn mu bàyyi la nga dem jox na la mission bi wala mu xam ne barab sàngam nga jóge woon te war nga fa mën a dellu mu sant la ne la lii kat moo fay sa cër loola nag kon loola la doon former nit ñi loola la doon tàggat na kenn ku nekk jàng diine dañ koy xam na kenn ku nekk liggéey pour man jariñoo sa ñaqu bopp ndax lu dul loolu dootul doon lu diine di gërëm lool ñetteel ba mooy ngeen fexe ba jaar nag ci yoonu kenn ci góori yàlla yu baax yi jaarin woo xam ne wii daf leen di tàggat ci ngeen fonkante bëggante jàppante kenn ku ci nekk war a man xam ni sa moroom sa moroom rek la ah sunu mbokk yi nag bala ñu leen di tàggu rek ci émission bu njëkk bi ñu xamal leen ni jot ngeen fi jëkk ay photo yoo xam ne Seydi Hadji Malick ak njabootam la gis ngeen mu xaddamam itam yu mag yi ku mel ne Mat Siise Pir ku mel ne Baba Njong ca Podor ku mel ne Alaaj Sarif Mbeng ku mel ne Aline Diop Maymuna mi nga xam ne moo doon secrétaire am gis ngeen it sunu baay Abdoul Aziz ca jamono yu ndawam gis ngeen sëñ Moustapha Sy gis ngeen sëñ Mansour borom daara ji nga xam ne mooy xalif général des Tidianes alors su ko defee bu ñu dellu seewaatee nag man àggaleeg yéen loolu ñu sumb ci Seydi Hadji Malick soogaa dugg ak yéen nag biir Fuuta nag waxtaaneen fi Cheikh Oumar ak euh, ñi nga xam ne ñoo doon almaami yi suñ fa jógee dellu si nag dem région de Diourbel waxtaan ak yéen ci ñi fa nekkoon waxtaan ak yéen ci sunu maam borom Touba suñu dellu see nag li rawaan wax ñu fàttali ni loolu moo ci Seydi Hadji Malick tool yi mu jëkkaam ngambu cëla la am na tool gànjool ak daara am na ko ca njaarnde am na ko sancu siin am na ko gosaas am na ko jagsaaw jot na defar jàkk yooyu nga xam ne moom la wax pour nit ñi mën fa doon def seen jaamu yàlla mu di zawiya ca ndar juma ak zawiya ca tiwaawan zawiya ca dakar am na tabax na jàkk ca njaarnde tabax na it jàkk ca jagsaaw kon ñi nga xam ne ñoo leen doon defal waxtaan wi tey moo di sunu professeur yi ba deer Thiam ak El Hadj Rawane Mbaye ki leen ko doon présenté di seen xarit Amadou Seye ci xalam ji ak woy yi nag El Hadj Bou Kounta Ndiaye ñu ngi leen di tàgg foofu ba beneen yoon.